Tellerico Studios. Агент 007. Наш спутник обнаружил военное расположение около русской границы. Интеллект MI6 подтвердил, что они используют высокомощную тарелку связи, чтобы нелегально декодировать позиции наших спутников GPS. Твоя первая задача — обнаружить тарелку для немедленной воздушной атаки. Держись подальше от мишени, мы не хотим потерять тебя, 007. Держите цель.